মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা ভাই ভনীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ কৃপাত ভালেই আছে যোৱাকালি আমি ছলাৰ ছিষ্টেমৰ ওপৰত যি প্ৰথম ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ তাত কেৱল ছলাৰ ছিষ্টেমৰ বিষয়ে থূলমূলভাৱে এটা আলোচনা আগবঢ়াইছোঁ ছলাৰ ছিষ্টেমৰ বিষয়ে কিছুমান বস্তু আমি আলোচনা কৰিছোঁ যেনে ষ্টাৰ কাক কয় কনষ্টেলেশ্যন কাক কয় প্লেনেট কাক কয় চেলেষ্টিয়েল বডিছ কাক কয় আৰু ইয়াৰ যি আঠটা গ্ৰহ আছে প্লেনেট আছে সেই বিষয়ে থুলমূলভাৱে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমাৰ গোটেইখিনি কথা শেষ হোৱা নাই আচল বিষয়বস্তু আমাৰ ৰৈ গৈছে যিয়ে নহওক এতিয়া আমি বাকী থকা চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ ওপৰত যিখিনি কথা যিখিনি আলোচনা সেই সেইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যোৱা ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ আঠটা গ্ৰহ আছে আঠটা প্লেনেট আছে সেই প্লেনেটবোৰৰ বিষয়ে আজি আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় সেইখিনিহে আলোচনা কৰিম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আৰু মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে যোৱাকালি এটা কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এইটো এটা কমন টপিক হয় সকলো এক্সামৰ বাবে এই চ'লাৰ ছিষ্টেম টপিকটো দৰকাৰী যিয়ে নহওক এতিয়া আমি আমাৰ মূল বিষয়লৈ আহোঁ চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ আঠটা গ্ৰহৰ ভিতৰত তো প্ৰথম যিটো গ্ৰহ প্লেনেট সেই প্লেনেটটোৰ নাম হৈছে মাৰ্কিউৰি আপোনালোকে এইফালে ছবিত দেখা পাইছে কাষত মাৰ্কিউৰিটো এনেকুৱা হয় মাৰ্কিউৰিৰ বিষয়ে ইয়াত কি লিখা আছে closest planet to the sun এই গ্ৰহটো এই প্লেনেটটো সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত হয় smallest planet in solar system solar ছিষ্টেমৰ যি আঠটা গ্ৰহ আছে সেই গ্ৰহবোৰৰ ভিতৰত মাৰ্কিউৰী হৈছে আটাইতকৈ সৰু time taken to orbit the sun eighty eight days অৰ্থাৎ এই মাৰ্কিউৰী গ্ৰহটো সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে ঘূৰোঁতে বা এটা পাক মাৰোঁতে এইটটি এইট ডেজ লাগে এইটটি এইট দিন দৰকাৰ হয় next seen only in morning and evening twilight Mercury গ্ৰহটো আমি কেতিয়া দেখা পাম ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মৰ্ণিঙত এণ্ড ইভিনিং টয়লেট আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত আমি ইয়াক লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ বা দেখিব পাৰোঁ কিন্তু আমিতো এনেই চকুৰে ডাইৰেক্ট নিখি দেখিব নোৱাৰোঁ মানে যিবিলাক অস্ত্ৰ আছে সেই অস্ত্ৰৰ জৰিয়তেহে দেখা পোৱা যায় দূৰবীন যাক কোৱা কোৱা হয় ইয়াতে চাৰিটা পইণ্ট দিছোঁ গোটেইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰতে এটা এটা কুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে যদি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন হয় which is the closest planet to the sun answer হ'ব কি মাৰ্কিউৰী এইটো এটা কুৱেশ্যনে ৰাইজ হ'ব পাৰে সৌৰজগৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কোনটো বা which is the smallest planets in solar system তাৰ এনচাৰটো কি হ'ব মাৰ্কিউৰী সূৰ্যৰ চাৰিওপিনে প্ৰদক্ষিণ কৰোঁতে মাৰ্কিউৰীৰ কিমান দিন সময় লাগে এইট্টি এইট ডেজ আৰু এইটো আমি কেতিয়া দেখা পাওঁ ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগতহে আমি ইয়াক লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ সেই চাৰিটা পইণ্টৰ ওপৰতেই মাৰ্কিউৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে নেক্সট আছে Venus Venus is the second planet from the sun সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্বত থকা দ্বিতীয় গ্ৰহটো হৈছে ভেনাছ যাক আমি শুক্ৰ গ্ৰহ বুলিও কওঁ অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ ওচৰত হৈছে মাৰ্কিউৰী তাৰপিছত হৈছে কি Venus considered as Earth twin or Earth sister because of similarity in its size and shape to that of the Earth ভেনাছৰ কথা কোৱা হৈছে যে ভেনাছক আমি আৰ্থ টুইন নাইবা আৰ্থ চিষ্টাৰ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ যমজ নাইবা পৃথিৱীৰ ভনী বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াক বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইটো ইয়াৰ ওপৰত বহুতো কুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা দেখা যায় ভেনাচৰ বিষয়ে এইটো এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে ভেনাচক আমি পৃথিৱীৰ যমজ বুলি কওঁ নাইবা পৃথিৱীৰ ভনী বুলি কওঁ কিয় কওঁ বিকজ অফ চিমিলেৰিটি ইয়াৰ যিটো আকৃতি ইয়াৰ যিটো চাইজ ইয়াৰ যিটো শ্বেপ প্ৰায় পৃথিৱীৰ নিচিনাই it is the hottest planet in the solar system আৰু আমাৰ যি আঠটা গ্ৰহ আছে প্লেনেট আছে সেই আঠটা প্লেনেটৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গৰম হৈছে ভেনাছ ভেনাছ গ্ৰহটো আটাইতকৈ গৰম হয় হট হয় সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে which is the hottest planet in the solar system তাৰ এনচাৰটো কি হ'ব ভেনাছ এইটো ভেনাছৰ ছবিটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এনেকুৱা পৃথিৱীৰ নিচিনাই প্ৰায় সেইকাৰণে ইয়াক পৃথিৱীৰ যমজ নাইবা পৃথিৱীৰ ভনী বুলি কোৱা হয় তিনি নম্বৰত আছে আমাৰ আৰ্থ পৃথিৱী third planet nearest to the sun and fifth largest planet সূৰ্য সূৰ্যৰ পৰা তৃতীয় নম্বৰ দূৰত্বত থকা গ্ৰহটো হৈছে কি আমাৰ পৃথিৱী য'ত আমি বসবাস কৰি আছোঁ আৰু যিমানকেইটা গ্ৰহ আছে তাৰ আকাৰ যদি আমি চাওঁ আমাৰ পৃথিৱীখন আকাৰত অৰ্থাৎ আকৃতিত এইটো পাঁচ নম্বৰত পৰে ফিফ্থ লাৰ্জেষ্ট প্লেনেষ্ট হয় only known planet which provide sustenance of life on it পৃথিৱী হৈছে একমাত্ৰ এনেকুৱা এটা গ্ৰহ বা এনেকুৱা এটা প্লেনেট য'ত নেকি মানুহে বসবাস কৰিব পাৰে আমি ইয়াত বসবাস কৰিব পাৰোঁ লাইফ আমি ইয়াতে ছাষ্টেইনেন কৰিব পাৰোঁ বাকী যিবিলাক গ্ৰহ আছে আৰু যে সাতটা গ্ৰহ আছে Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune সেইবিলাকত কিন্তু জীৱ জন্তুৰ বসবাস নাই মানুহ তাত বসবাস কৰিব নোৱাৰে কোনো জীৱ জন্তু তাত বসবাস কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে কোনটো গ্ৰহত মানৱ নাইবা জীৱ জন্তু জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটো হৈছে তাৰ এনচাৰ হ'ব কি আৰ্থ আমাৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে slightly flattened on the poles and has a bulge in the middle That is why his shapes is described as geoid. Our Earth-bound or kotha khua hoyse je our Earth-bound on the poles. Poles mane jag yate apni Earth-bound dekha hoyse. Etu hoyse uttar side aru etu hoyse dakhin side. Yare ekebare uttar side ok ki khua hoy ekhini point ok. Etu khua hoy north pole. আৰু এইটোক কোৱা হ'ব কি ছাউথ পল যিটো দক্ষিণফালে আছে যে ইয়াৰ যে দুটা যে পলছ আছে এই দুয়োটা পলছত আমাৰ পৃথিৱীখন অলপ চেপেটা হয় চেপেটা আকৃতিৰ হয় and has a bulge in the middle আৰু ইয়াৰ যিটো একেবাৰে মধ্য যিটো ভাগ একেবাৰে মিডিল পইণ্টটো কথা কোৱা হৈছে সেই মিডল পইণ্টটো কি আছে অলপ ফুলি থ ফুলি ফুলি আছে তাৰমানে এই ৰংটো অলপ ফুলি থকা দেখা যায় সেই মাজৰ যিটো অংশ সেইখিনি অলপ ফুলি থকা দেখা যায় বাল্জ বাল্জ মানে ফুলি থকা অসমীয়াত ইয়াতে অৰ্থটো লিখি দিছোঁ মই ফুলি থকা অংশ ডেট ইজ ৱাই সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা নাম দিয়া হৈছে কি ডেছক্ৰাইব এজ জিঅ'ড জিঅ'ড নাম দিয়া হৈছে এনেকুৱা যিটো আকৃতি একেবাৰে উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰুত কি ই অলপ চেপেটা হয় আৰু মাজ ভাগটো কি হয় অলপ ফুলি থকা দেখা যায় সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা নাম দিয়া হৈছে জিৱাইড বুলি নাম দিয়া হৈছে ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আৰাইজ হয় জিৱাইডৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি আছে আপোনালোকে চাব অঁ কুৱেশ্যন এটা আহিয়েই গ'ল চাওক it is also' known as blue planet এইটো কুৱেশ্যন নহয় এইটো এটা পইণ্ট হয় আমাৰ যিটো পৃথিৱী আৰ্থ এইটো ইয়াক আমি ব্লু প্লেনেট বুলিও কওঁ হুইচ প্লেনেট যদি কুৱেশ্যন আহে which planet is known as blue planet তাৰ এনচাৰটো কি হ'ব আৰ্থ এইটো মনত ৰাখিব এইটো এটা কুৱেশ্যন হয় which one of the following can not be said about our planet Earth কৈছে আমাৰ যিটো পৃথিৱী যিটো প্লেনেট সেই পৃথিৱীৰ বিষয়ে তলত দিয়া তলত কেইবাটাও অপশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া কোনটো কথা আমি ক'ব নোৱাৰি বা কোনটো কথা পৃথিৱীৰ বিষয়ে কোৱাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় নহয় কোনটো সেইটো সেইটো আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে কি কৈছে এক নম্বৰত কোৱা হৈছে it is a perfect sphere এইটো সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া কি কোৱা হৈছে it is a perfect sphere আমাৰ পৃথিৱীখনত কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া হয় সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া নহয় এইমাত্ৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীখন পৃথিৱীখনৰ যিটো উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু দুয়োটা দুয়োটা অংশ দুয়োটা ভাগ অলপ চেপেটা আৰু ইয়াৰ যিটো মাজৰ অংশ একেবাৰে যিটো মধ্যভাগ তাত অলপ ফুলি থকা দেখা যায় গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ঘূৰণীয়া নহয় চেপেটা যদি হয় তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া কেনেকৈ হ'ব অসম্ভৱ কথা এইটো এইটো ভুল কথা এইটো এইটো শুদ্ধ নহয় ভুলটো আমাক উলিয়াব দিছে তো এইটো আমি ক'ব নোৱাৰি যে আমাৰ পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে যে it is slightly flat and at the poles হয় সঁচা কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ এইমাত্ৰ যে এইটো পলছত অলপ চেপেটা থকা দেখা যায় তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে it has a bulge in the middle হয় ইয়াৰ মিডেল ভাগটো মধ্যভাগটো কি হয় অলপ বাল্বছ হয় ফুলি ফুলি আছে তাৰমানে তিনি নম্বৰত কৈছে it is called the blue planet ইয়াক আমি ব্লু প্লেনেট বুলি কওঁ হয় পৃথিৱীখনক আমি ব্লু প্লেনেট বুলি কওঁ গতিকে আমাৰ যিটো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যনৰ দুই তিনি আৰু চাৰি এই তিনিটা অপশ্যন সত্য হয় আমাৰ পৃথিৱীৰ বিষয়ে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু এক নম্বৰত যিটো দিয়া হৈছে দিয়া হৈছে যে it is a perfect sphere সেইটো পাৰ্ফেক্ট স্পিয়াৰ নহয় সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম গতিকে এক নম্বৰটোৱে হ'ব আমাৰ এনচাৰ ভুলটোৱে আমাক উলিয়াব দিছে নেক্সট কি দিয়া আছে চাওঁ মাৰ্চ মাৰ্চ যাক আমি মংগল গ্ৰহ বুলি কওঁ referred as red planet because of its reddish appearance as seen from earth মাৰ্চক সাধাৰণতে আমি ৰেড প্লেনেট বুলি কওঁ ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ যিটো এপিয়াৰেঞ্চ ইয়াৰ যিটো শ্বেপ এইটো ৰঙা হোৱা কাৰণে এই আপোনালোকে দেখা পাইছে ছবিত ইয়াৰ আকৃতিটো এনেকুৱা ৰঙা হয় সেইকাৰণে ইয়াক ৰেড প্লেনেট বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা পৃথিৱীখনক আমি ব্লু প্লেনেট বুলি কওঁ ঠিক তেনেদৰে মাৰ্চক আমি ৰেড প্লেনেট বুলি অভিহিত কৰোঁ ৰেড প্লেনেট বুলি ক'ব পাৰোঁ ডিউ টু আইৰণ অক্সাইড ইয়াক অধিক পৰিমাণে ইয়াত অধিক পৰিমাণে আইৰণ অক্সাইড থকাৰ কাৰণে সেই গ্ৰহটো ৰঙা দেখা যায় সেইকাৰণে ইয়াক ৰেড প্লেনেট বুলিও কোৱা হয় মাৰ্চৰ বিষয়ে এইখিনি কথা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা এৰাইজ নহয় গতিকে এইখিনি জানিলেই যথেষ্ট তাৰপিছত আহিল জুপিটাৰ জুপিটাৰৰ বিষয়ে কি কোৱা হৈছে এইটো জুপিটাৰ হয় আপোনালোকে ছবিত দেখা পাইছে আৰু জুপিটাৰটো এনেকুৱা হয় largest planet of solar system গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথাকেইটাহে মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ যিবিলাক সচৰাচৰ এক্সামত আহি থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এক্সামত এৰাইজ হোৱা দেখা যায় largest planet of solar system solar ছিষ্টেমৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ গ্ৰহ ডাঙৰ যিটো প্লেনেট সেইটো হৈছে জুপিটাৰ জুপিটাৰ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লেনেট পৰীক্ষাত যদি আহে who is the largest planet in our solar system তাৰ আনচাৰ কি হ'ব Jupiter satellite Ganymede largest satellite in solar system amar solar system hoy ei solar system ot kisuman satellite ase ataid koi dangor je tu satellite tar nam hoyse ganymede ataid koi dangor etu monot rakhibo ataid koi dangor satellite tor nam hoyse ganymede aro ei ganymede tu kar satellite hoy জুপিটাৰৰ ছেটেলাইট হয় এইটো আৰ্থৰ নহয় মাৰ্চন নহয় ভেনাচন নহয় ছাটাৰ্ণৰ নহয় ইউৰে ইউৰেনাচন নহয় এইটো মনত ৰাখিব গেনিমাইটটো কাৰ ছেটেলাইট হয় জুপিটাৰৰ ছেটেলাইট হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ছেটেলাইট ছেটেলাইট মানে উপগ্ৰহ নেক্সট আহিল কি ছাটাৰ্ণ ছাটাৰ্ণৰ বিষয়ে কি লিখা আছে second largest planet in the solar system সৌৰজগতৰ যিটো দ্বিতীয় বৃহৎ প্লেনেট দুই নম্বৰ যিটো ডাঙৰ প্লেনেট তাৰ নাম হৈছে চাটান যাক আমি শনি বুলি কওঁ second largest planet in the solar system এইটো দ্বিতীয় বৃহৎ প্লেনেট হয় চাটানটো it has bright concentric rings which are made up of ice and ice covered dust particles which revolves around it কি কোৱা হৈছে যে it has bright concentric ring ইয়াৰ কিছুমান উজ্জ্বল কিছুমান ঘূৰণীয়া ৰিং আছে which are made up of ice যিবিলাক কিহেৰে তৈয়াৰী বৰফেৰে তৈয়াৰী আৰু কিছুমান ধূলিকণাৰ কণিকাৰে তৈয়াৰী হয় ধূলিকণা যে আছে তাৰ যিটো কণিকা আছে যিবোৰ সেই কণিকা আৰু বৰফেৰে এই ৰিংবিলাক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বা বনোৱা হৈছে হুইচ ৰিভলভছ এৰাউণ্ড ইট যি ৰিংটো ইয়াৰ চাৰিওফালে সদায় ঘূৰি থাকে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এটা ৰিং এইযোৰ জুপিটাৰ ছাটাৰ্ণৰ এইটো ছবি হয় এনেকৈ ইয়াৰ চাৰিওফালে এটা ৰিং আছে যি ৰিংটো কিহেৰে নিৰ্মিত বৰফ আৰু ধূলিকণাৰে নিৰ্মিত আৰু এই ৰিংটো এই যিটো গ্ৰহ দেখা পাইছে এই গ্ৰহটোৰ চাৰিওফালে কি কৰি থাকে প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে ঘূৰি থাকে Titan is the largest satellite of the Saturn আৰু এই ছাটাৰ্ণৰ এটা ছেটেলাইট আছে ইয়াৰ ডাঙৰ ছেটেলাইটটোৰ নাম হৈছে টাইটান এইটো মনত ৰাখিব এইটো পৰীক্ষাত আহি কেতিয়াবা ছাটানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহ কি বা ছাটানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছেটেলাইট কি সেই ছেটেলাইটটোৰ নাম হৈছে টাইটান গতিকে টাইটান কাৰ ছেটেলাইট হয় ছাটানৰ ছেটেলাইট হয় আৰু গেনিমাইট কাৰ ছেটেলাইট হয় জুপিটাৰৰ ছেটেলাইট হয় এইটো পাৰ্থক্যটো মনত ৰাখিব নেক্সট ইয়াতে চাওক ইয়াতে যিকেইটা গ্ৰহ আছে যিকেইটা প্লেনেট আছে গোটেইকেইটাৰ ছবি ইয়াতে দিয়া হৈছে এটা এটাকৈ আপোনালোকে পঢ়িলেই গম পাব মাৰ্কিউৰী এইটো সূৰ্যত সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ ওচৰত হয় সূৰ্যৰ ওচৰত হয় এইটো মাৰ্কুৰীটো নেক্সট দুই নম্বৰ এইটো নাম্বাৰিং কৰি দেখুওৱা হৈছে এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ ভেনাছ এইটো দুই নম্বৰ ছেটেলাইট হয় পৃথিৱীৰ পৰা এইটো দুই নম্বৰ দূৰত্বত থকা ছেটেলাইটটো হৈছে ভেনাছ তাৰপিছত হৈছে আৰ্থ তাৰপিছত Mars next Jupiter Saturn Uranus Uranus আৰু নেপচনৰ বিষয়ে মই ইয়াতে একো লিখা নাই কাৰণ ইউৰেনাছ আৰু নেপচনৰ ওপৰত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই পোৱা নাই ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহে বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াতে মই একো লিখা নাই যিয়ে নহওক এই এক নম্বৰ যিটো গ্ৰহ Mercury one two three four সেই চাৰিটা গ্ৰহক আমি ইনাৰ প্লেনেট বুলি কওঁ ইয়াতে লিখা আছে চাওক inner planet Mercury Venus Earth Mars বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল এই চাৰিটা গ্ৰহক একেলগে এটা নাম দিয়া হৈছে ইনাৰ প্লেনেটছ ইনাৰ প্লেনেটছ কিয় নাম দিয়া হৈছে ইয়াতে লিখাই আছে চাওক ইনাৰ প্লেনেটনো কি very close to the sun they are made up of rocks তো সূৰ্যৰ পৰা ওচৰত হয় ধৰক ইয়াতে যদি আমি সূৰ্যটো ধৰোঁ ধৰক ইয়াতে সূৰ্যটো আছে ধৰি লওঁ ইয়াতে সূৰ্য আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা ওচৰত তাৰ পৰা আৰু অলপ দূৰত ভেনাছ আছে ভেনাছৰ পৰা আৰু অলপ দূৰত আৰ্থ আছে আৰ্থৰ পৰা আৰু অলপ দূৰত মাৰ্চ আছে গতিকে সূৰ্যৰ পৰা এইকেইটাৰ দূৰত্ব কম কিন্তু জুপিটাৰ ছাটান এইকেইটাৰ দূৰত্ব বহুত বেছি আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ কিমান দূৰত্বত আছে আমি ভাবিবও নোৱাৰোঁ বহুত দূৰত্ব তাৰমানে লাখ লাখ কোটি কোটি মাইল দূৰত্বত এই চাৰিটাক মাৰ্কিউৰি ভেনাছ আৰ্থ মাৰ্চ এইকেইটাক ইনাৰ প্লেনেট বুলি কওঁ ইনাৰ প্লেনেট মানে কি ভেৰি ক্ল'জ টু দি চান সূৰ্যৰ পৰা বেছি ওচৰত they are made up of rocks আৰু এই চাৰিটা যি গ্ৰহ আছে প্লেনেট আছে এইবোৰ পাথৰেৰে নিৰ্মিত হয় ৰকছ তাৰমানে কি ধৰক পৃথিৱীৰ কথাই কওঁ পৃথিৱী এনেকুৱা এটা গ্ৰহ য'ত আমি থিয় হৈ থাকিব পাৰোঁ আমি ইয়াতে ঘৰ বনাব পাৰোঁ আমি ইয়াতে খোজকাঢ়ি যাব পাৰোঁ ক'ৰবাত আমি ইয়াতে গাড়ী চলাব পাৰোঁ ট্ৰেইন চলাব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ থিয় হোৱা এটা ঠাই আছে য'ত আমি থিয় হ'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা মাৰ্চতো আমি থিয় হ'ব পাৰোঁ মংগল গ্ৰহতো আমি থিয় হ'ব পাৰোঁ ভেনাচতো গৈ আমি থিয় হ'ব পাৰোঁ মাৰ্চতো গৈ আমি থিয় হ'ব পাৰোঁ পৃথিৱীৰ নিচিনাই তাতে আমি থিয় হ'ব পাৰোঁ কিন্তু তাতে গ'লে অলপ অসুবিধা আছে তাতে অক্সিজেন আছে না নাই অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰিহে তাতে যাব লাগিব নহ'লে মানুহ তাতে বাচি নাথাকে আৰু ইয়াৰ পিছত এই পাঁচ নম্বৰৰ পৰা পাঁচ ছয় সাত আঠ ইয়াতে চাৰিটা গ্ৰহ যে দেখোঁ মই ভাগ কৰি ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ ইয়াতে চাওক জুপিটাৰ ছাটান ইউৰেনাছ নেপচুন এই চাৰিটা গ্ৰহৰ আন এটা নাম দিয়া হৈছে আউটাৰ প্লেনেট বুলি নাম দিয়া হৈছে এই চাৰিটা গ্ৰহক একেলগে কি কোৱা হ'ব আউটাৰ প্লেনেটছ জুপিটাৰ ছাটান ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কুৱেশ্যনাৰাইজ হয় ইনাৰ প্লেনেট আৰু आउटार प्लेनेट इनार प्लेनेट कि कि है और आउटार प्लेनेट कि कि है क्वेश्चन मैं अपना देखा दूम क्वेश्चन तो इतने मैं इनक्लूड करा ना पिछर भिडियत कर আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইনাৰ প্লেনেট কি কি আৰু আউটাৰ প্লেনেট কি কি ইনাৰ প্লেনেট আউটাৰ প্লেনেটৰ বিষয়ে ইয়াতে কি লিখা আছে চাওঁ very very far from the sun সূৰ্যৰ পৰা বহুত দূৰত and are huge planets made up of gases and liquids aru enekua prakando prakando planet hoy eibur made up of gases and liquid eibur gas aru liquid podarthore toyari hoy arthat ami jeneke prithibit bohi asu bohi thakibo paru thiyo hoy thakibo paru ifale ifale jabo paru ghuribo paru কিন্তু আপুনি যদি জুপিটাৰত যায় নাইবা যদি ছাটাৰ্ণত যায় নাইবা যদি ইউৰেনাছত যায় নেপচুনত যায় তাতে গৈ কিন্তু আপুনি থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে কাৰণ তাতে কোনো মাটি নাই টান জাগা নাই তাতে সেইবিলাক কিহেৰে নিৰ্মিত হয় গেছেৰে নিৰ্মিত হয় আৰু লিকুইড পদাৰ্থৰে নিৰ্মিত হয় তাত যদি গৈ আপুনি যদি ভাবে যে মই তাত গৈ থিয় হৈ থাকিম আপুনি থিয় হ'ব নোৱাৰে তাতে আপুনি ভিতৰত সোমাই থাকিব গৈয়েই থাকিব আপুনি তাতে থিয় হোৱা ঠাই নাই কাৰণ তাত গেছেৰে নিৰ্মিত সেইবিলাক আৰু লিকুইড পদাৰ্থ লিকুইড যেনেকুৱা পানী ধৰক লিকুইড পানীত কি আপুনি থিয় হৈ থাকিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে আপুনি তলত সোমাই সোমাই যাব ঠিক তেনেকুৱা জুপিটাৰ চাটান ইউৰেনাছ নেপচুন এইবোৰ গেছেৰ গেছেৰে নিৰ্মিত হয় আৰু লিকুইড পদাৰ্থৰে নিৰ্মিত হয় যাৰ বাবে আমি তাত গৈ থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সেইবিলাকক আউটাৰ প্লেনেট বুলি কয় নাইবা গেছিয়াছ প্লেনেট বুলিও কোৱা হয় এই পিছত আহিব আউটাৰ প্লেনেট কি কি Jupiter Saturn Uranus Neptune outer planet এইকাৰণে কোৱা হৈছে ইয়াৰ দূৰত্ব সূৰ্যতকৈ বহু বেছি some important points about planet প্লেনেটৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই নম্বৰত আছে Mercury Venus Earth and Mars এইকেইটাক কি কোৱা হৈছে inner planets very very close to sun এইকেইটাক ইনাৰ প্লেনেট বুলি কোৱা হয় কাৰণ সূৰ্যৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব অতি কম বা সূৰ্যৰ পৰা ই অতি ওচৰত হয় মেড অফ অফ ৰক্স এইবোৰ পাথৰেৰে নিৰ্মিত হয় ইয়াত পাথৰ আছে ইয়াতে আমি থিয় হৈ থাকিব পাথৰ আছে বা মাটি আছে ধৰক নন এজ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেনেট ইয়াৰ আন এটা নাম হৈছে কি টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেনেট বুলি কোৱা হয় ইয়াক ইনাৰ প্লেনেটৰ আন এটা নাম হৈছে টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেনেট বুলি কোৱা হয় এই নামটো মনত ৰাখিব ইয়াতে দুটা নাম এটা হৈছে ইনাৰ প্লেনেট আৰু এটা নাম কি টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেনেট ইনাৰ প্লেনেটক টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেনেট বুলিও কোৱা হয় Earth is largest inner planet আৰু এই যে চাৰিটা প্লেনেট আছে যে ইনাৰ প্লেনেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লেনেট প্লেনেট হৈছে আৰ্থ ইলান ইনাৰ প্লেনেটৰ ভিতৰত যি চাৰিটা প্লেনেট আছে মাৰ্কিউৰি ভেনাছ আৰ্থ মাৰ্চ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কোনটো ডাঙৰ আৰ্থ পৃথিৱীখন ডাঙৰ তাৰপিছত জুপিটাৰ ছাটান ইউৰেনাছ নেপচুন ইয়াৰ বিষয়ে কি কোৱা হৈছে আউটাৰ প্লেনেট ইয়াৰ নাম কি আউটাৰ প্লেনেট হয় very very far from the sun সূৰ্যৰ পৰা বহু দূৰত অৱস্থিত huge planets made up of gases and liquids সেইবোৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড প্লেনেট হয় যি গেছ আৰু লিকুইড পদাৰ্থৰে নিৰ্মিত হয় নন এজ গেছিয়াছ প্লেনেটছ যাক আমি গেছিয়াছ প্লেনেট বুলিও জানো they are they have rings around them সেইবোৰৰ সেইবোৰৰ চাৰিওফালে বা এই গ্ৰহকেইটাৰ চাৰিওফালে এটা ৰিং আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে ৰিং প্লেনেট বুলি কোৱা হয় ইয়াতে মই লিখা নাই এইটো আপোনালোকে জানি ল'ব জুপিটাৰ ছাটান ইউৰেনাছ নেপচুন এই চাৰিটা গ্ৰহক ৰিং প্লেনেট বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ইয়াৰ চাৰিওফালে আপোনালোকে ছবিত দেখা পাইছে এনেকুৱা এটা ৰিং আছে যি ৰিং সেই গ্ৰহবোৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে তাৰমানে জুপিটাৰৰ ৰিংটো অলপ সৰু কাৰণে ইয়াতে দেখা নাযায় ইউৰেনাছৰো ৰিং আছে কিন্তু ইয়াতে দেখা নাযায় নেপচুনৰো আছে কিন্তু ছাটানৰ যিটো ৰিং এইটো অলপ ডাঙৰ কাৰণে ইয়াৰ আকৃতিটো ডাঙৰ সেইকাৰণে এইটো দেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিং আছে গতিকে আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ এই চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে বাকী থকা যিখিনি কথা আছে যিখিনি আলোচনা আছে সেইখিনি আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম থেংক ইউ